He is neither overtaken by slumber nor sleep. To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is in the earth. Who is there that can intercede before him except by his permission? He knows what is in front of them and behind them. They will never encompass anything of his knowledge except that which he wills. His throne extends over the heavens and the earth. He feels no fatigue in guarding them. He is the Most High, the Most Great.